Серега готовит почву для вытаскивания. А, так он его дергать просто ковшом будет. неужели выдернул, блядь? Сейчас бы тросы не лопнули. Это желтый дым, блядь, валит из бульдозера. весь себе, блядь, эскалатор аж как подняло, блядь. Сука, ёбана ты в рот. Пиздат. Пиздатуция, нахуй. Хорошо. вылазят, вылазят, вылазят, вылазят. Давай, бля. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, блядь, родной, давай. Не, ну вытянул уже хорошо, уже, блядь, более-менее. Давай, Сережка, дерни его, блядь. не, не, не, не пускайте, не пускайте. Тяни. Тяни, Серега, тяни, блядь. Нихуя он, блядь, пиздец. Экскаватор тянет. тени, Серега, блядь. Давай, давай, давай, давай, давай, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, вылез, блядь. Вытащили репку, ёбана в рот, нахуй, блядь. Саня, не скатись обратно, блядь. Вот такой вот охуительно заебаток говнистый, блядь, бульдозер, ебать, твои колеса, блядь. Вот так вот, нахуй. Сука, ну пиздец, блядь, операция, ебать мой хуйка, операция, блядь. Вот брат спасает брата. Вот так оно бывает. Помаши рукой, <laughs> блядь. Миха, помаши рукой. Миха. Миха. Ну все рады, счастливы, довольны, блядь. Обосраться и не встать. Шесть минут занялась вся операция, блядь.